Всем добрый день! Сегодня 4 февраля 2020 года. Я приехала в метро ВДНХ с Королева. Решила сегодня проехаться. Вот такие виды сегодня в Москве. Как всегда, солнышка нет, но хотя бы сейчас небольшой мороз. Уже нет слякоти, нет сырости. Ну о солнышке нам только мечтать. Сейчас с ВДНХ спущусь с метро и еду сегодня на метро Савеловская на радиорынок. Еще кое-что посмотреть. Вот такие виды ВДНХ. надо на э, радиорынке посмотреть там э, элементы питания, э, что-то аккумулятор у видеокамеры слабенький, надо подкупить. Ну, такие у меня планы. И так на сегодня мой день пройдет, пока съезжу на Савеловскую и обратно. Вот и закончится сегодняшний мой день. Останкинскую башню. Вот видно. Покажу вам ее. Сейчас перейду дорогу и уже подхожу к метро. такие на сегодня виды. Конечно, на ВДНХ надо обязательно зайти, показать вам, какое сейчас ВДНХ. Даже вот центральный вход уже вижу, какая красота после реставрации. Это все посмотреть надо. здесь находится музей космонавтики. Интересно, что... Кто ко мне зашел впервые, хочу с вами познакомиться. Зовут меня Светлана Стрелкова. Вы на канале «Бродяги Севера». Я все расскажу вам о том, как я живу после долгих лет жизни на севере, и мой переезд в Московскую область, мои хобби, мои увлечения. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Буду рада видеть вас. Я спускаюсь уже в метро. нейтронного ДНК. Спуск очень глубокий. Так стало все. Это никаких рекламных щитов, как было раньше. И продолжаем движение. Только спустилась, сейчас иду садится вагончик. едет метро на ВДНХ. Ой, пришел новый вагончик, какой красивый состав. Даже не ожидала попасть в Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Алексеевская. The next station is Алексеевская. Для вас... Станция Проспект Мира. Переход на кольцевую линию. This is Prospect Mira. Вот я переехала на проспект Мира, что Об мне надо. предметах сообщайте машинисту. Выхожу с вагончика и иду на кольцевую, на проспект Мира. Так выглядит метро проспект Мира. Так, куда же мне двигаться? Иду, иду, ищу кольцо. иду на кольцо. Проспект Мира. Вот я сейчас... Сейчас я уже на Кольцевой. Проспект Мира. Сейчас еще спущусь по ступенькам. Зайду в вагончик. И я почти у цели выйду на Савеловской. Вот так выглядит это метро. Очень красиво здесь. Смотрите, какое метро. Немножко покажу вам эту станцию. замки строят, но не так. The next station is Новослободская. Будьте осторожны, выходя из вагона. красивое метро. Представляете, какие витражи здесь. Так все А вот прямо мозаика. Сейчас подойду поближе. Хочется посмотреть. Да, мозаика, на ленте надпись «Мир во всем мире». очень красиво. Столько витражей. А я сейчас поднимаюсь по лестнице и перехожу на Менделеевскую. станция Менделеевская. стены тоже в мраморе. Я перехожу мне ехать. Последняя моя конечная остановка. На этом маршрут мой завершается. Метро Савеловская. Я на радиорынок. Всем пока-пока. Хорошего настроения, удачи, успехов. До новых встреч на моем канале.